Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi e, aracımın lastiği patladı. Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa. E, şimdi onun e, değişim işlemini yapacağım. Hissetmeyi takacağım. Ve daha sonraki videoda yeni lastiklerimi artık iki ön lastiği değiştirmem gerekiyor. Onların değişimini yapma videosu gelecek. Şimdi ilk öncelikle hissetmeyi takacağım. Evet, hissetmenin hissetme değil de kabak lastik. E, şimdi bunun havası bitik. Bunu pompayla 12 voltluk araç pompasıyla sürüyorum şimdi. değil arkadaşlar. Gerçek topaç.